Maria Karam and I am the founder of uh, Hiwayat. Hiwayat is a center, an activity center and also a clothing brand name. We create handmade and fashion items made from various techniques like uh, uh, knitting, uh, crochet and we work closely also with NGOs uh, to empower women with professions that can help them support their families. So initially the idea started to give a chance to elder women uh, to get out of their solitude and give them a job where they're valued. They have the arts craft and we should learn from them. A big part of the idea is to revive handicrafts and to uh, transmit them to other generations. أنا آه، كان اشتغل كثير أشياء بتخص البيت آه، تزيين البيت بس اهديه ولا مرة أنا كنت بشيء اسمه آه، تسويق لما فتت لهون يعني وتشاركت مع الستات صار عندي خبرة أكثر ما كنت متوقعة أنه يوم من الأيام أنا بيطلع مني هيك شغل بالعكس كل ما خلصت قطعة بنبسط إنه واو أنا اشتغلت هيدا الشيء بينما الست اللي عم تشتغل ببيتها هي وعم تحط الطبخة تشتغل هي والدورة الغسالة بتشتغل لو كان عندهم عائلة لو هذا الشيء بيشتغلوه ببيتهم بيقدروا ينسقوا بين شغل بيتهم والأشغال اليدوية It's an old dream, from a childhood dream, and here I am, and for a team of 12 women working and creating beautiful crochet pieces. ونحن يعني بدك تقول ايد وحده آه، افكار وحده يعني كلنا كلنا مبسوطين إذا بدي أختصر بكلمة واحدة الجمال فرصة أمل نحن هون صرنا عائلة أول خطوة بطريق النجاح إبداع خيال المستقبل